Mireu, l'Eduard ens parlava eh, de que quan estiguin a l'Ajuntament, perquè ell i la Maria hi seran, perquè vosaltres voldreu que hi siguin i perquè entre tots ho farem que et girar, ell ens parlava de com haurem de prioritzar les necessitats de les persones, de com haurem de posar aquesta institució comunitària, aquest Ajuntament, en funció realment dels desitjos i de les prioritats que de manera participativa i de manera democràtica la CUP, els representants de la CUP, la municipalitat i el veïnat, el veïnatge, puguin decidir. Ens parlava també de que no hi haurà corrupció. I ens parlava i ens assegurava que, a més a més, tot això ho farem pensant que els ajuntaments tenen que ser sobirans, que els ajuntaments tenen que ser no només independents i autònoms, sinó sobirans fa bé en dir-ho. S'ha oblidat de dir una cosa només, que el primer que haurà de fer per capgirar Granollers serà desobeir, començar a desobeir. Tenim una llarga trajectòria de desobediència. Si us en recordeu, fem una mica de memòria, eh, fa poquet, hem desobeït moltes vegades, però recentment, el 9 de novembre, vam desobeir, no? vam fer una acció de desobediència perquè se'ns va negar el dret a decidir. I com que se'ns va negar el dret a decidir, a decidir què volíem fer del nostre país i com volíem que fos la nostra nació, independent, nosaltres vam desobeir i vam fer una consulta. Ara ens diuen, ara ens diuen que les banderes que tenen alguns ajuntaments posades, l'ensenya independentista s'ha de treure perquè tampoc és dret per llei, la mateixa llei, la mateixa Constitució que va prohibir l'Estatut, la mateixa que, va, que es va anomenar per prohibir la consulta, és la mateixa que ara s'apel·la perquè es treguin les banderes independentistes de l'Ajuntament. S'està desobeint, molts ajuntaments no les trauran. I continuo, i a Granollers, des de l'Ajuntament, s'haurà de desobeir també. Per què? Perquè fixeu-vos, l'estat espanyol ens continua volent súbdits. Ens continua volent súbdits ja no del rei, que també, sinó de l'Estat, de l'estat espanyol. I per què ens vol súbdits? Ens vol súbdits perquè sap perfectament bé que amb la nostra independència es podrien establir algunes quotes comparatives i veurien com els pobles, quan s'autogovernen lliurement, quan s'autogovernen democràticament, quan poden fer els seus processos constituents i poden, per tant, delimitar les regles de joc, no només viuen millor, no només podem fer polítiques econòmiques més justes, no podem només fer polítiques socials que responguin realment a les necessitats majoritàries de la població, no només podem entomar una educació que sigui de qualitat, i no només podem tenir una sanitat, un dret a la salut, un dret a la vivenda que sigui digne per a tothom, sinó que podem ser persones amb un nivell superior de felicitat. És així de fàcil, perquè en última instància el que volem és ser feliços, és el que desitja qualsevol ésser humà. Per tant, per ser feliços haurem de desobeir. Per què? Perquè la Constitució és l'element provocador del dèficit democràtic nacional que tenim a casa nostra. I els ajuntaments tenen un altre gran instrument que els fa súbdits, que és la llei de bases de règim local. La llei de bases de règim local és pels ajuntaments el que la Constitució és per al conjunt dels pobles de l'estat espanyol. És una llei que recentralitza les decisions que han de prendre els nostres representants i representantes lliurement triats per anar en aquesta institució. És una llei que captura novament la democràcia, com captura la Constitució, i la captura perquè treu competències que avui tenen els ajuntaments i amplia les competències, la supervisió i el dret de càstig de les diputacions que existeixen a casa nostra. I no només això, sinó que captura els drets socials. I per què captura els drets socials aquesta llei de bases de règim local? Perquè tanca, trenca, limita i retalla els fons públics que tenen que anar als ajuntaments per tal de fer front a les necessitats socials que tenen. Per tal, caldrà desobeir aquesta llei, com vam desobeir els decrets, com vam desobeir la prohibició del 9-N. I caldrà fer-ho en base a tres elements molt bàsics. La justícia, la voluntat popular i la construcció de la nova nació. Per què l'estat espanyol no vol? Per què la Constitució no vol? Per què la llei de bases de règim local no vol que els ajuntaments siguin sobirans? Perquè sap perfectament bé, perfectament bé, que per tenir una nació independent, com la que volem, hem de tenir un poble empoderat, que ho vulgui ser, i per tenir un poble empoderat, que ho vulgui ser, hem de tenir les comunitats organitzades, els ajuntaments. Els ajuntaments sou, som, la pinya que construeix, sobre la que es construeix el castell. No, castell, no hi ha castell sense pinya, això ho sabem tots. Aquí també teniu castellers. Mm? Per tant, aquesta és una de les grans tasques que també s'han d'entomar des de les candidatures que volen està que volen entrar, que estaran i, per tant, eh, participaran d'aquestes desobediències en els ajuntaments. Fixeu-vos, canviar i passar de ser súbdits, súbdits a ser actors i directors de la nostra pròpia orientació passa no solament per dissentir del que tenim, per dissentir de la Constitució, per dissentir d'una autonomia retallada, petita, minsa, no només per això, per dissentir també de la llei de règim local, per dissentir de les polítiques socials d'aquest govern, passa per dissentir, però passa per resistir, i per resistir hem de desobeir, i per resistir hem de dir què és el que volem. Volem aquesta participació, volem reconstruir la comunitat, volem crear poble, volem un poble lliure i un poble sobirà, no un poble que sigui subdit i que sigui sotmès. I no només resistir, sinó que volem també incidir, canviar les coses, capgirar les coses i construir des dels ajuntaments aquesta nació lliure, aquesta nació independent, aquesta nació que ens permeti construir totes les sobiranies que el poble català vulgui, totes les sobiranies que el poble català desideixi, totes les sobiranies que nosaltres, homes i dones, dels del petit ajuntament al més gran ajuntament, siguem capaços d'elaborar. I per això només cal una cosa. Avui cal començar a votar a la Maria, a l'Eduard, a la CUP, cap començar aquest girant, altres eleccions vindran, però avui cal començar a triar d'entre el que tenim, per què? Perquè amb ells i per ells podrem decidir la majoria algunes coses i no pocs decidir-ho tot. Endavant. Cal votar, capgirem la CUP.